Sa cijelim gengom Vozim lembo, idem levo desno, sve to radim svesno I sav cash moj, sve sam brzo steko, stavljam to na dashboard, samo brojim 500 Novi drop top Stavim u sport mod, mala nosi crop top Ne zna šta je bon ton Svoj bol zalijem vodkom Polijem benzinom i zapalim prostor U igri sam ja manijak Samo pratim svoja pravila Moje trolja klasa stanija Zna da volim kada zavija Trip trip tripuju da loš sam, tvoj sam 2 četiri sedam nikad nije dosta posla Biću poznat kao mocar,